alting ved sommer, det er... Amenities is! Jeg mm, kan spille tennis. Kassa. At man kan tage på loppemarkeder. Man kan plukke hindbær. Mm. At man kan sole sig. At man kan hoppe på trampolin. Danke. Mm. Rangar. Man kan se gräset på. Welche Bügel sind når man satser. Man kan lave minilandskaber. Goddag. Hej. Jeg <laughs> man kan på stranden. Man kan gå i sommertøj. Man kan køre på rulleskøjter. sove i telt. Man kan gå på bare her. Man kan snitte